俺らの勝ちだな Are you ready? Let's go! よっ Yeah. 遅いぜこんなものかそこだうわめ んなもんかよ遅いぜ今度は俺の番だそうだ俺だ甘っ遅いそうだヒャッハッヒャッハッめっちゃハッヒャッそうだめっちゃ いつとどめだ so 調に乗るなあらおいしっかこんなものかいカタトだ今だ宇宙のそんなものかそんなバカなら相手だ 驚き者が

戦闘民族最強戦士の力見せてみろバスっ俺という存在の全べてただひたすらにここを Are you ready? Let's go! 頼む 乾いていろよしなああそうやっ今だ甘っよしうわっうわっちうわっ覚悟はいいか今だあっち覚悟はいいか Tick! Tick! Tick! やっ 死にかかそこまでさまだっやっやだ助けてちょうだいンナっまだそこだをつけるとすれば先ほど受けしあちらそこだそこだ 才の分際でいつまでも目玉だそこだ飛べとまとそこだそこだ出た 私を強くする神の風に消えほどいかほどのものなのその目に刻み込めはっはっ嘘だこの私が4ヶ月もトレーニングをしたのですからね

れが点数をつけるとすれば30点だそこだ とのさい い子に乗るないい こんな俺の番だ こらず生き返しては解散ぞ勝手なとうっうわちょっと脅しては気ますよ今度は死ぬかもねここで死よ死なさいその程度ですか そういやおめえ合体は嫌がんのに手伝ってはこれんだな It's all or nothing! Let's go! <laughs>

どこへ行くんだ下がっていットどこへ行くんだしもう終わりかルガイ

教えるか 威虎龙。 怒らず言い返しては返さんぞに乗るなそこだここでスなさいここでこんなものかなるほど

うん

せいぜい楽しませてくれよどうなんだとそこだここを見ている無駄だそこだこここう見えても僕は優しいやっぽい人間ですがゴールデンフリーザクでも言っておきましょうかおますよ ¡Vamos! ¿qué

もっと修行してもっと強くなったんだ